Benvenuti ragazzi in questa mega video reaction dell'ultimo teaser di Sea of Thieves. Mi raccomando lasciate un like e un commento se il video vi è piaciuto. Iniziamo subito! È la Madò! So join us on the 27th of January for the Sea of Thieves 2022. E ci puoi contare che ci saremo. Where we'll unveil what's in store for the next year and give you exclusive first looks at what to expect for the next season. Oddio, raga. Watch us live on YouTube or join the conversation on Twitter as we plot a course through all the exciting adventures coming your way in 2020. Giovedì 27? Eh? Oh, ma che! Oh! Ma sto male, raga! Ma spettacolo, raga! Allora, ragazzuoli, facciamo una bella analisi. Dunque dunque, a quanto sembra ci aspettano delle grosse novità, nuovi tesori da scoprire. Vediamo di cosa tratterà questo nuovo gameplay. Prima di tutto abbiamo il grande pirata e ciò ci fa presupporre che si tratti di un aggiornamento che riguardi l'Atena e i pirati leggendari. È presente anche un piccolo easter egg per i pirati più attenti e scaltri. Se osserviamo questa scena possiamo notare di spalle una figura di una ragazza abbastanza familiare. Sembrerebbe essere Belle, la leggenda delle profondità, di cui ancora conosciamo ben poco, però la maledizione leggendaria che abbiamo sbloccato con la Season 1 fa pensare proprio a lei. Dopodiché vediamo delle statue luminescenti è noto anche una lanterna familiare a proposito, è quella del ferryman. Quindi che ci mandino in giro per mare in cerca di anime perdute? Chi lo sa, chi lo sa. La clip successiva poi ci porta nelle profondità del mare, circondati da relitti, che si tratti di una nuova Tall Tale, ma noi lo speriamo bene. <laughs> dopodiché troviamo un'isola abbastanza simile a un avamposto, che sembra tipo uscita da una furiosa guerra e circondata anche da un velo di nebbia abbastanza misterioso. Infine ragazzi c'è la clip finale, è stata quella che mi ha messo più api di tutte, sto parlando di questa, cioè ragazzi è spettacolare, cioè guardate qui la struttura, ricorda una sorta di tempio sacro tratto dalla cultura dei Maya, in ogni caso qualunque cosa sia sono tremendamente curiosa. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ma io vi aspetto soprattutto giovedì 27 perché analizzeremo passo passo in live sul mio canale Twitch tutte le novità a venire. Non mancate, mi raccomando. Un abbraccio spaziale mondiale dalla vostra Aliam dei Sette Mari.